sko kringlan er solti í þess átt en mér finnst óboslega erfitt það er gert grína mér hér á hverjum degi að því ég er svo áttavilt hér Já. akkurat uh, Minn bakgrunnur er í þverfalegum hugvísundum Ég lærði út í Kanada og var semst að læra, þetta var sambland af sálfræði eirunni, hugfræði, hinsbyggi og taugavísnum. Nám í sálfræði opnar á alveg ótal valmöguleika varðandi framtíðastörf og ég held að margir áttis ekki á því hversu fjölbreytt sálfræðin í rauninni er. Alveg sama hvort við erum að tala um að bæta skólaungverfi, auka afkvöst í vinnu, andlega hilsu, hvernig fólk vinnur úr áföllum eða jafnvel notagildi ákveðinar hönnunar að þá er það sálfræðileg þekking sem gerir okkur kleift að skilja hvað það er sem stýrir og mótar hegðun einstaklingana Og það er þessi þekking sem er grundvöllurinn að því að geta breytt hegðun og hugsun og með því bætt helsu og lífsgæði fólks. Innan sálfræðinar eru fjölmörg svið. Við erum með klínska sálfræði, réttarsálfræði, vinnusálfræði, þroskasálfræði og svona get ég lengi talið. Og okkar nefnendur e, eh, fá insinn inn í þessi fjölmörgu svið sálfræðinar og þar gefst okkar nefnendur tækifæri á því að starfa með sálfræðingum innan ímissra stopnana og fyrirtækja út í bæ og þannig að tengja þá fræðin við starfið sem eru auðvitað gríðarlega mikilvægt. Ef að þú hefur áhuga á manneskunni, bara mannlegu atferðli, tilfinningum, hugsunum, hegðun og hvað það er sem mótar þessa þætti eh, og hvernig við getum breytt greind hegðun og hugsun einstaklinga að þá ættur að skoða sálfræðinám við Háskólan í Reykjavík. Þörfin á sálfræði mentuðu fólki hefur í rauninni aldrei verið meira en ymmit í dag og það er aukinn eftirspurn eftir einstaklingum sem eru ymmit með þessa sálfræði þekkingu, þennan skilning á því hvað er það sem mótar atferðli okkar og hvernig getum við breytt atferðli breytt hegðun og hugsun og með því bætt lífskjör og heilsu fólks almennt.